तीन काल है तीन लोक है तीन देवता है इसी प्रकार इड़ा पिंगला और सुषमना मनुष्य शरीर में स्थित तीन नाड़ियां हैं ये नाड़ियां कार आरंभ से पूर्व उसके होने वाले परिणाम का निर्धारण कर देती है जिससे अवसर का अधिक लाभ लिया जा सकता है और दुष्परिणामों से बचा जा सकता है नाड़ियों की नाड़ियों की पहचान करने के लिए श्वास को बाहर फेंकें और लेफ्ट हैंड को उल्टा रखें इससे इस बात का ज्ञान होगा कि कौन सी नाड़ी चालू है यदि श्वास का प्रवाह यदि श्वास का प्रवाह दाएं नथ में मतलब राइट नोस्टल से हो रहा हो तब ये मान लिया जाना चाहिए कि सूर्य नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी का चालू होना पिंगला नाड़ी कहा जाता है श्वास किस नतने से चल रही है इस बात को परखने के लिए लेफ्ट हैंड को उल्टा रखें और सांस को बाहर देखें इससे मालूम होगा कि किस नतने अथवा किस स्वर किस नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आ रही है यदि श्वास का ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से वे कार्य ही सर्वाधिक सिद्ध होते हैं जिनमें जोखिम जिनसे लाभ उठा पाना कठिन हो तथा जहां बड़ा दाव खेला जा रहा हो अतएव सूर्य के उपस्थित होने पर मार्केट के सम्मुख बैठा हुआ निवेशक देवताओं के मध्य स्थित समान अधिक प्रभावशाली होता है उसके प्रत्येक सौदा लाभ दिलाने वाले होते हैं और उसे हानि का भय नहीं